ننتقل إلى النقطة الثانية دخول قرية بأكملها في الإسلام هذا أحد دعاتنا دخل قرية ودعاهم إلى الإسلام فأسلمت القرية عن بكرة أبيها جئت في هذه القرية من خمسة أشهر إن شاء الله فدعوت القرية كلها إسلام لم يسلم إلا ابنه لكن هؤلاء الشباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى كما قال تعالى ذكر الله ونور الدين وعبد العزيز ومحمد باري الحمد لله أتوا إلى القرية القرية بها 600 نفس الحمد لله 500 نفس الحمد لله أسلم ما يزيد عن 450 ما بقي إلا بيت أو بيتان ونحن الآن نتحدث إليهم ولو أتى منهم أحد سوف ندعوهم الإسلام ونقدم لهذا الملك الشكر ونؤلف قلبه نعطيه 60 دولارا ونعطيه أيضا آه، حقيبة أرز 50 كيلو يأخذها من 10 كيلوغرامات ويوزع على أهل القرية وفي رمضان سوف نبعث الأرث الجاف ليجتمع الناس على الطعام ويصلون ويتعلمون الإسلام بإذن الله فالحمد لله رب العالمين